Сьогодні будемо відкривати цю рулетку. Не знаю, чи, чи вдачно буде, проте побачимо. І одразу хочу показати вам, скільки будуть коштувати кожний прокрут. Перший 30, другий 75. Ну, як бачите, на перших, е, точніше, перші 4 вони коштують е, не так дорого. Тому можна їх і відкрити. А потім вже йде 1000, 1500, 2000, 2500, 3, 5000. І потім знову знижується на 2500. І нагадую, що з кожним шансом, е, з кожним прокрутом шанс випадіння зростає. І, на жаль, якщо маєте цей джесор у себе в ангарі, компенсація 1 500 серебра. Це, якщо що, Якщо ви хочете дістати звідси камуфляж, і ви його не маєте на танку, і відкриваєте. Але я не бачу сенсу, бо можливо він е, цей камуфляж вам випаде після бою. Ну, добре, в мене зараз 21 тисяча. Ну, майже 22 тисячі золота на аккаунті. І будемо відкривати, не знаю, може до останнього, а може і якраз тут за пару Е, прокрутів нам випаде танк. Ну, перший прокрут 30 годин і дивимось, що випаде. 50 тисяч кредитів. Ну, не знаю, ну. Це перший прокрут з 30 золотень і так. Не так і якби жалко його. 2000. Блін, а 2000 досвіду вільного. 350 золота. Відкриваємо далі. І що у нас тут? Ну, 350 тисяч кредитів. Да, звісно. Ну добре, відкриваємо далі. Уже 19 890 тисяч. Точніше, золота. Тисяч золота. Бустери з вільного досвіду 50, ну хоча б останні бустери, так сказати. Добре, відкриваємо за 1000 голди наступний прокрут. Ну і знову ці бустери. М -м -м. Круто, круто, круто. 1500, на жаль тратимо, витрачаємо точніше на це. Золото. Ну, добре, 2000. От зараз, ну, випаде. Ну, мільйон мільйон срібла. Дивіться. Нічого собі. Аватар одразу випав. Добре, наступний прокрут 2500 золота. І це мільйон срібла. Ага, нічого собі. Ммм, ну такого в мене напевно не було, ні? Далі 3 тисячі золота. Зараз випаде мільйон. Я ж говорив. Невигідно, я знаю. Ну і зараз або або джесор, або камуфляж. Але я і так його отримую. О, танк, нічого собі. Вітаємо з чим. Ну і тут забираємо одразу. Ну і на цьому все. Е, дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Побачили, як я злив найбільшу частину золота, яке було в мене на аккаунті. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і побачимось у наступному цікавому відео.